අද ජාත්‍යන්තර කම්කරු සහයෝගීතා දිනේ හෙවත් වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ දිනයයි. කම්කරු දිනේ ආරම්භය සහ ඉතිහාසය අද ඇත්තටම විමසා බැලිය යුතුමයි. මන්ද මේ දිනය නම් වන්නේම පාලකින් සහ වැඩ කරන ජනතාව අතර වූ සටනක් නිසයි. එක්දහස් අටසිය අසුව දශකයේදී ලෝකේ පුරාම කම්කරුවන්ට සේ රාජකාරය සඳහා නිශ්චිත පෑගානක් තිබුණෙන් නැහැ. බොහෝ කම්කරුවන්ගෙන් එදා හාම්පුතුන් පැය පහළව විස්ස විසිපහ එක දිගට වැඩගත්තා. එක්දහස් අටසි අසු හයේදී ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් සිට සැන් ප්‍රන්සිස්කෝ දක්වා කම්කරු වැඩවර්ජන හා උද්ඝෝෂණ රැල්ලක් ආරම්භ වුණා. ඒ පැය අටක සේවාකාලයක් ඉල්ලමිනුයි. සටනේ අරගල මධ්‍යස්ථානය වුණේ චිකාගෝයි. එක්දා සටසි අසුහයේ මැයි පළවනිදා චිකාගෝහි මැක්කොමි කර්මාන්ත ශාලාවේ කම්කරුවන්ද දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කළා. කර්මාන්ත ශාලාවේ හාම්පුතුන්ට මේ කඩාකප්පල් කිරීමට අවශ්‍ය වුණා අද අපේ රටේ සමහර හාම්පුත්තු වගේ. හාම්පුතුන්ගේ සල්ලිවලට යටවුණු හොරිකඩයන් පිරිසක් උද්ඝෝෂකින් හා ගැටුම් ඇති කරගත්තා. අද වගේම තමයි. හැබැයි අද ඇමරිකාව එහෙම නැතිවුණාට අපේ රටවල් තාම එහෙම තමයි. අන්තිමට එදා චිකාගෝ පොලිසියත්න් අර අපේ පොලිසිය වගේ අවම බලය පාවිච්චි කළා. හය දෙනෙකුට මේ අවම බලය යටතේ ජීව උන්ඩ යොදාගෙන වෙඩි තිබ්බා. හය දෙනෙක් උන්ඩේට බිලිව මිය ගියා. පණහකට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලැබවා. පෙළපාලියේ සුදු වර්ණ කොඩි ලෙයින් රතු පැහැගන් වුණා. ඒ නිසයි අදත් කම්කරුවගේ වර්ණය බවට රතු පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙඩි තැබීමට එරෙහිව මැයි හතරවනදා චිකාගෝහිදී දැවන්ත රැලියක් පැවැත්තුවා. සාමකාමී රැලිය අවසන්වීමට මොහොත්තකට පෙර පොලීසිය පැමිණිය. එහිදී අදටත් කෞුද කියලා අඳුනන්නේ නැති අයකු අත්බෝම්භ ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. ඒ ප්‍රහාරයෙන් පස් දෙනෙකු තුවාල ලබා එක් අයකු මිය ගියා. මියගියේ පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඒ සමගම පොලිසිය ඉවක් බවක් නැතිව අවම බලය ලෙස ජනතාවට ජීව උන්ඩවලින් වෙඩි තැබවා. බෝම්භ ගැසූ සිද්ධියට කම්කරු නායකින් අට දෙනෙකු අත්තඩංගුවට ගත්තා. චිකාගෝ නුවර පුරා ලේ ගංගාවක් ගලාගෙන ගියා. මිනිවැරුම් චෝදනා යටතේ මේ නායකින්ට විරුද්ධව නඩු ඇසුවා. ජූරියට තෝරගෙන තිබුණෙත් කම්කරු සටනට විරුද්ධ වූ පිරිසක්. ඔවුන් කම්හල් අයිති හාම්පුතුන්ගෙන් පගාව අරගෙන තිබුණා. ශාක්ෂි දුන්න අයටත් හාම්පුතුන් අල්ලස් දීලා තිබුණා. අවසන් තීන්දුව වුණේ මේ කම්කරු නායකින්ව එල්ලා මැරීමයි. කීප දෙනෙකුටම පසුව ජීවිතන්තය දක්වා සිරදඩුවම් ලැබුණා. එක් අයෙකු එල්ලන්න පෙර සියදිවි නසාගත්තා. පසුව ඇල්බට් පර්සන්ස් ආගස් පයිසස් චෝච් එංගල් සහ ඇඩ්ලොෆ් ෆිෂර් කියන අභීත කම්කරුන් නායකින්ව එල්ලා මරණු ලැබවා. ලේ වෙඩි උන්ඩ සිරදඩුවම් හා ජීවිත පරිත්‍යාගෙනුයි මේ පැය අටේ වැඩමුරය අප හැමට හිමි වුණේ. ඒ අනුවයි එක්දහස් අටසි අසු හතේ මැයි පලවෙනිදා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සහයෝගිතා දිනේ ලෙස නම් කෙරුණේ. අපේ රටේ මැයිදිනය පැවැත්වීම ආරම්භුණේ එක්දහස් නමසය තිහේ සිටයි. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙකු වූ ඒ e ගුණසිංහ මහතා ඊට මුල්ලුන බව වාර්තාාවනවා. පිටකොටුවේ ප්‍රයිස් පාක්හිදී ප්‍රථම රැලිය පැවැත්වනා. ඊට තේමා වෙලා තිබුණ කියන්නේ එදා රාජ්‍ය පාක්ෂික වෙමු යන්නයි. ඊට එදා යටත් විජිත ආණ්ඩුවේ නිලධහරින් සහ ඔවුන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ද සහභාගි වුණ බව තමයි වාර්තාවන්නේ. එක්දහස් නමසය තිස් හතරේදී මාක්ස්වාදී සංගමය දෙවන මැයිරැලිය පවත්වා තිබෙනවා. එහි තේමාව වුණේ නිදහස සහ සමාන වැටුප යන්නයි. අපේ රටේ මැයිරැලි ඉතිහාසයේදී ජනාධිපති ජයාර් ජයවර්ධනගේ නමත් ඉහලින්ම ලියවී තිබෙනවා. ඒ එක්දහස් නවස්‍යස්සු හතේදී මැයිදින පෙළපාලි රැස්වීම් තහනම් කළ පළමු පුද්ගලයා ලෙසයි. කෙසේ නමුත් ඇමරිකාවේ චිකාගෝ නුවරදී දිවිපුදා ආරම්භ කළ මේ අරගලය අපේ රටේදි නම් හැම අවුරුද්ධකම පක්ෂවල හයිය පෙන්වන දිනයක් බවට පත් වනා. බත් පැකට් එකක් මත් පැන් කාලත් දීලා බස්වලින් කොළඹගේන සමහර මිනිසුන් දන්නේ නෑ ඇයි කොළඹ ආවෙ කියලවත්. මොකද ඒ අය එන්නෙම පාට පාට කන්නාඩිදාගෙන. ඊට පසුව තම පක්ෂ නායකින් මයි කඩාගෙන කෑමොර දෙන හිස් වචනවලට අත්පුඩි ගහලා හූ කියලා උඩ පැනලා නටලා හැරිලා බලනකොට ඒ පක්ෂ නායකින් බෙන්ස් BMW වලින් සිය මාලිගාවලට වැඩලා. අන්තිමට කොළඹ ආපු අය ගෙදර යන්න විදිහක් නැතුව පාරපුරා. මොකද මැයිදිනයට මගේ ප්‍රවාහනයත් අඩාලයිනේ